...musico muziko ciam gravas Por imagi justan mondon Saluton carai, saluton <clears throat> Estas iom da vento Cai mi pensas che Per uh, la auscultiloi Vine tro da vento Cai proprio mi faris tion, kai uh, ja, mi volas uh, compartigi iom de la panorama kun vi, ciam la sama, yes, compreneble. Kai, kio mi volas diri? Yes, mi volas diri che nun uh, eh, comenzi la semen fino. Kai vi diras, ja, compreneble, ni ciu istia, sed... En citiu stranga ne diru, estas pli malfacile almena o la mia aspetto teni la differenzon inter labor kai feri tempo multa homoi consideras eh, la alia in ciam ie dispono ne tutte ne la estas tre grave che ni tenu ti un ci distingon mi just changas iomete la perspectivo por doni iom da variezzo. Do tio esas mia eble ne tre originala penso. Do estis grava mm, ne vere grava ne sed ni diru estis longa se eh, la eh, semaino labor semaino kai fact, estis bona. Bona, esperto. Mi contentas pri mi mem kai pri chi okazis circa mi kai nun mi volas vere eniri la senton de la semainfino. Do mi esperas che morga ca capos morga mi diros eh, ion eh, pli legeran kai pli amusan eble kai amusigan ni vidu. Do por momente duon namasteon al uh, vi ciui. Cai gis morgo!